No conozco mucho el skate, realmente es muy poco lo que conozco, eh, pero me he apasionado poco a poco por este deporte, pero más allá por el deporte es porque sé y entiendo que es una herramienta que Dios nos permite tener o nos permite conocer para acercarnos a otras personas. El skateboarding para mí es algo muy grande es como, ha sido como por mucho tiempo mi vida, lo que he pensado, lo que he vivido, las amistades que me ha traído. Desde hace dos años ya como que conozco a Dios y aprendí como muchas cosas, como el skateboarding llevarlo de una forma y me di cuenta que primero es Dios, después el skateboarding, entonces fue como un cambio muy radical y ahorita pues es como algo totalmente diferente a lo que vivía antes. yo, siendo mujer, puedo lograr algo que Él quiere para mi vida. Asimismo, Él puede lograrlo en muchas chicas de acá, en todas diría yo. Como de ser mujer skater cristiana, que más que ser skater es creer en Dios y tener fe, de que Él te va a enseñar de su amor, pero te va a poner el skate para que puedas aprender. Entonces es como una conexión genial no cambia tu rostro, no cambia tu forma física, sino cambia tu, interior, cambia tu corazón y siento el deseo de hacerlo y siento que es mi lugar, siento que debo estar eh, apoyando el ministerio. Sentí el llamado en las misiones hace mucho tiempo, Dios empezó a hablar a mi vida acerca de las misiones nada, empecé a sentir un deseo súper profundo por salir, pero no sabía a dónde ir, no sabía cómo hacerlo. Pues me di cuenta que con, con Colin Skaters o con los chicos me di cuenta que ese era mi lugar. Pero el skateboarding también te da como triunfos muy grandes, como llegar a unos patrocinios, llegar como a salir del país. Yo creo que cada día más cualquier niño se interesa más por el skateboarding como que yo quiero ser como una guía así de aprendizaje también para muchos chicos. Entonces por eso quiero viajar, quiero también conocer el skateboarding en otros lugares, como esta cultura, qué tan buena es, qué tan fuerte es. La idea es aprender, quiero ir a aprender, a conocer para llegar acá como con un pensamiento diferente para poder enseñarle a muchas de las personas de acá, skaters, artistas, tatuadores, no sé, quiero hacer la escuela para en serio crecer como en mi relación con Dios para poder ayudar a muchos skaters de Colombia y a todos los lugares del mundo que pueda ir. Los De Kalinal Skaters que he podido compartir con ellos muy poco, pero ellos me han enseñado mucho, mucho, mucho acerca del skateboarding, cómo llegar a jóvenes, cómo ayudarlos. El skateboarding, que él lo utiliza para llegar a muchos jóvenes, para darles un camino, para darles fuerza, para enseñarles, darles sabiduría, amor y como que esa amistad, esa hermandad que se generaliza como en el skateboarding sea para cosas buenas.